Yeah. sur la droite pour aller à la rencontre des salariés euh, du privé, dont certains euh, ne sont, pas, sont toujours pas en lutte. Donc on espère bien qu'ils vont nous rejoindre euh, dans la lutte contre le retrait de ce projet de régression sociale. avec nous la grève qui fera sinon vous agacez tout le monde, on était sages, on était sages, là on est moins sages. Madame, rentrez chez vous, madame, on ne vous aime pas. God.